Yo soy María del Pilar Garrido Díaz, eh, soy maestra eh, de GB, diplomada de GB, maestra de primaria y licenciada también en Geografía e Historia. Y estoy en el Colegio Suárez Omonte de Mérida. Bueno, este curso iniciamos Innovate con Librarium, eh, porque considerábamos que era una plataforma bastante interesante para nuestros alumnos, una biblioteca digital que eh, ya nuestras familias habían empezado a utilizar en el curso pasado, pero con los alumnos no habíamos hecho ninguna experiencia. Y este año hemos llevado a cabo un curso de lectura y hemos leído en las aulas con las tablets y con la PDI. También eh, nos el año pasado estamos en el grupo de docentes, grupo de docentes Escolarium, trabajando con libros, libros digitales creados por nosotros mismos y también utilizando la plataforma Escolarium como blog educativo. Y además, este año yo me impliqué en un CREA, eh, una iniciativa que la Junta había lanzado para mm, los docentes que quisieran y bueno, me he entusiasmado a lo largo del curso y ha sido muy gratificante para mí porque eh, he conseguido hacer un recurso educativo abierto que tengo intenciones de continuar el año que viene con la segunda fase, que sería la aplicación en el aula. Eh, yo, como mm, sabía utilizar ya la herramienta Escolarium, mi intención era mm, hacer un REA con otra herramienta diferente para aprender más porque mm, a mí me gusta irme reciclando. Eh, me gusta ir reciclándome y pienso que la educación del futuro está siempre en que el, docente pueda adaptarse a los nuevos tiempos y ahora lo que impera, la moda es la tecnología, porque consideramos que con la tecnología se motiva más al alumnado y entonces pues mi intención era de, de hacer un recurso educativo abierto, pero con otra, otro programa, con ese learning. Yo no me manejaba en ese, learning, no lo conocía, hice un curso de formación en el CPR y luego gracias a mi mentora, Paca Sánchez, pues que ella me ha ayudado muchísimo, muchísimo en la elaboración del REA. Yo creo que la iniciativa de la Junta ha sido genial, porque eh, si no nosotros solo estamos como eh, nos perdemos en, este mar tan inmenso. Entonces yo creo que es nuestro capitán. Un mentor es nuestro capitán en esta, tarea porque desconocemos, hay que animarse a eh, embarcarse en proyectos innovadores, en nuevas metodologías, porque evidentemente se trabajan las metodologías activas, porque eh, todo revierte en el buen aprendizaje del alumnado, en la motivación del alumnado, que es muy importante. Entonces hay que animarse, mm, arriesgarse y luchar para motivar más a nuestro alumnado, que es importantísimo, para que aprendan mucho más y considero que, que CREA es una buena apuesta de, de la Junta y bueno, con mucho esfuerzo y con mucho interés, mucha motivación por parte del educador, del docente, creo yo que pueden, que pueden llegar a, a unas metas finales.